看那里有小鸡哟，你看那里有小鸡哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟，小鸡哔哔哟。 You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. What you know about me? What you what you know about me? What you know about me? What you what you know? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Aku tak jauh ke mana, Pak. Pak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak. <laughs> Kakak sayangkan kau. Sayang? Seorang kakak yang sanggup merampas kekasih adiknya sendiri? Anda? Who's that little mouse? Cause I'm an albatross. I'm an لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا Hola I west and choo Not and choo Not and choo Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. I'm gonna go to sleep now. She dream. Good night. I love you. Elsa, please, I know you're in there. People are asking where you've been. So I put my hands up, they're playing my song, the butterflies fly away. Nodding my head like yeah, moving my hips like yeah. What you know about me? What you, what you know about me? What you know about me? Aduh, ampun. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا Ku Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan Kasih di angin lalu Hi, I'm Chucky Wanna play? Bila post gambar makanan, untunglah Tengok wayang, untunglah Lepak dengan member, untunglah Kau nak apa babi? Sirik ke pada Rudy? Ya, kita kan perempuan. Lah. Kita ada naluri itulah. Kita ada sen punya perempuan tu pandang lagi kita. Bangun pagi, dosa gigi, cuci muka, tak mandi. Minyak wangi habis, bedak sudah habis, lipstick pun sudah. Nak kurus, nak gemuk. Tak payah, kurus dia. Nak gemuk. Bersama dengan saya dan program Ketuk Ketuk Ramadan bersama dengan Sheila. Yang host sebenar dia adalah Sheila Rusli. Terima kasih kerana mengundang saya. <laughs> Alhamdulillah. Ha, ya, Sheila Lala. Ya. ya, terima kasih. Hmm. Ya. Saya suka sangat ketuk-ketuk ni. <laughs> Macam cantik je. Macam cantik je. Macam cantik je. Macam comel je. Ya, ya. Ruai padi antara masalah. Yes, ini pakcik tahu namanya. Apa pakcik? Bengo. Bukan bengo pakcik, bongo. Bango. Bukan bango, bongo. Bongo. Yang apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Why me do? Bitch called me ugly. I said, bitch, where? She said, under all that makeup. I said, bitch, where? bawa tengok-tengok buku sama harap duduk wechat lah whatsapp lah pala bapak lah aduh yai apa sal kau ni pun tu biar ke aku pun tak tahulah lepas makan bis pohon beringin tegaknya tinggi saya dah cakap tadi saya nak dua apa benda yang dua apa malik lah mana dia bagi apa malik ada saya cakap abang jual ke? Eh Esa gente que cadena Mana me venga jual? Bye. Sekarang sembuhin mata mama saya. Eh, enak aja tak dulu ya. Kita harus bikin kesepakatan terlebih dahulu. Ternyata kalian tetap iblis. Kalian ternyata memang tetap iblis. Now watch me, nay, nay. Okay. Now watch me whip, whip, watch me, nay, nay. too close It's dark inside It's where my demons hide Do you know how to speak Turkey? Finally, I'm a beautiful butterfly! You stupid! No, not. What's 9 plus 10? 21. You stupid! I want ice cream! Toy! Mana ada bunyi SMS macam tu? Ada? Ni? Toy, toy, Di dalam mekar terbit mentari menguntunglah. Hey Good night, sweetheart. When it's time to go. Go to sleep now. She dream good night. I'm excited and I feel relaxed and I'm ready to party. What did you do? I ah, shaved my eyebrows. Why did you do that? I don't know. <laughs> Problem, buddy? Huh? Huh? Do you? Do you? Do you? I will look for you. I will find you. And I will kill you. Charlie! <laughs> Charlie! That really hurts! Mom! Mom! mommy, Mama! Mama! Mama! What? Hi. Ni cik Isu-isu Kalau hang nikah Hang cari lelaki hak kaya Bukan seketul Lima belah ketul Mas Toron pakai Bukan lagu mak ha.